тату-тәтті жанұямыз деп айта алмаймын себебі байғұс анамның өліміне себепші болған қу арақ осы бір арақтан шаңырағымыздың шаттығы бұзылды арақ дегенді кім ойлап тапса да тас төбесінен ұрсын осы бір ащы судың кесірінен зардап шегіп бақилық болып жатқандар аз емес ішкен адам зардап шексе мейлі ғой тіпті жанындағы жақын жандары да еш күмәнсіз қиындық көріп жатыр жақсы көпке созбайын мен үйдің үлкен ұлымын отбасымыз үлкен үш қарындасым және екі інім бар анам мен әкемді қосқанда үлкен отбасымыз болар еді өкінішке орай олай емес шаңырағымыздың берекеті жоқ ес білгелі көретінім айқай шу ұрыс керіс оларсыз күн солай жүріп анамның сонша құрсақ көтергеніне таңмын менен кейін қатарынан бауырларым дүниеге келе бастағанда анам үлке күйзеліске түсе берді оны байқап жүрсем де артық сөз айта алмадым себебі анам қатты шаршаған құлазып кеткен оған аянышты жүзбен қарайтындар өте көп балалары десе жанын беруге даяр анам бізді тастап кете барды ең кенже қарындасым анасыз бір күнде жүре алмайды үйдің кенжесі болғандықтан шығар өзі сондай ерке тұтай. анам қайда барса ол да сонда күндердің күнінде әкем тағы ішіп келді неге екені белгісіз анамды ешбір сөз айтпаса да келіп оған тиісе береді. оны балалары болып жабылып ажыратып әлек боламыз байғұс анамның еш жазығы жоқ шаршаған түрінен түр қалмаған барлығы тыныш болып жатырмыз көзім ілініп кетіпті кенет қарындасымның жылаған даусынан оянып кеттім анашым деп жылап қоймай жатыр әдетте анам түн ортасында еш нәрсе істемейді жылатқым келіп жанына барсам анам орнында жоқ қорқып кеткен мен айқайлай бәрін оятып анамды іздей бастадық алғаш әкемнің анамда жұмысы да жоқ араққа сылқия тойған әкем келген кезде қалай жатты әлі де солай жатыр тіпті тарп етпей анам емес сол өлгенде ғой бірақ әкемді оятуға тура келді себебі анамды іздеуіміз керек кіре беріспен төргі бөлмеге дейін шарлап шықтым алайда анамды іздеп таппадық бірақ сыртта сарайда жүрген шығар деп те ойладым түннің ортасында онда не істейді сонда да көре салайық деп сарайға қарай барып едім ол жерде барғанда жүрегім аузыма ұшып тығылды өз көзіме өзім сенбеймін төбедегі ескі ағашқа арқан тартып байлап қойған және ол арқан анамның мойнында оралып тұр жаным анашым өмірден түңіліп өз-өзін асып өлтіріпті әкем екеуміз дереу оны түсірдік жедел жәрдем шақырдық алайда бәрі кеш екен анамыз ақтық сапарға қашан жүріп кетіпті анамның қиналғанын көзінен-ақ байқауға болады Өзім тіпті керексіз сезінді ме екен неге өйтті екен біз ше бізді неге ойламады жаным жалғызым анашым-ай не де болса маңдайымызға жазған көрерміз енді бәрінен бұрын кішкентай қарындасыма қиын болды шырылдап мамалап жылап отыр әр жерге бір барып оны іздеуде ал біз босақ орнымыздан қозғалуға да шамамыз келмей әлі де есеңгіреп жүрміз қарындастарым мен інілерім қатты жүдеп кеткен бір түннің ішінде барлығы өздерін жоғалтқан есі кірген әрі анамыздың өлімі тез есейткендей жүректері сыздап іштей қайғыруда мен бейбақтың көзімнен мөлтілдеп жас тоқтар емес еркек басыммен мұндайды көтере алмасам не болғаным деп өз-өзімді шыңдап бауырларыма бардым әрқайсысы сүйретіліп тірліктерін жасап жүр жүздерінің соңғы тартқанын көріп жүрегім езіліп барады бәрінен кішкентай қарындасыма қиын болды жылай-жылай екі көзі ісіп әрең ұйықтады түнімен жылады анашым келсін анашымды шақыр деген ащы даусын естігенде жүрегің тоқтап қалардай күй кешесің бұған да үйреніп кетер амал жоқ жалғасы бар